መዲና ነቀምት ከተማ መገኘታቸው ብዙዎችን አግራሞት ፈጥሯል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ወደ ነቀምት ሲያቀኑ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደዚያ የመሄድ ስጋት እንዳለባቸው ከዓመታት በፊት ተናግረው እንደነበር የሚታወስ ነው። ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን በስፋት ከሚንቀሳቀስባቸው የኦሮሚያ አካባቢዎች መካከል አንዱ ምስራቅ ወለጋ ሲሆን በአካባቢ በአካባቢው ላይ ከሰላማዊ ሰዎች በተጨማሪ የመንግስት ባለስልጣናት በተደጋጋሚ ኢላማ መደረጋቸው ይታወቃል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምስራቅ ወለጋ ነቀምት ሲደርሱ በአገር ሽማክሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና በአካባቢው አመራሮች ደማቅ አቀባበል እንደተደረገላቸው በምስል በተደገፈ መረጃ ይፋ ሆኗል። አብሩ አብደላ የተባሉ የፌስቡክ አስተያየት ሰጪ ከ150 በላይ ንጹሐን ከባኮ ተወስደው ያለምንም ፍርድ በነቀምት ከተማ ከታሰሩ አንድ ዓመት ሞላቸው። ፍትህ ፍትህ ፍትህ ሲሉ ጽፈዋል። አበራ አየለ የተባሉ አስተያየት ሰጪ በበኩላቸው አካባቢው ላይ በግፍ የተገደሉትን እናስባለን ሲሉ አስተያየታቸውን ደምድመዋል። በእርግጥ አድማጮች የጠቅላይ ሚኒስትሩ በነቀምት ከተማ መገኘትና ጉብኝት ርዕስ ስር የተሰጡት አስተያየቶች እጅግ በርካታ ይሁኑ እንጂ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል አብዛኞቹ አስተያየቶች ለሚዲያ የማይመጣው ሰልፍ የመግለጽ መብትን እንዲያከብርና የታሰሩ የመገናኛ ዘዴ ባለሙያዎችን እንዲፈታ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በዚህ ሳምንት ነበር መግለጫ ያወጣው። ዓለም አቀፉ የመብት ተሟጋች ድርጅት የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ባለፈው ሳምንት አማራ ክልል በተፈጠረው ሁከት ምክንያት ያሰሯቸውን ሰባት የመገናኛ ዘዴ ባልደረቦች በአስቸኳይ እንዲፈቱ፣ ከእስረኞቹ በአንዷ ላይ ተፈጸመ የተባለውን አካላዊ ጥቃት እንዲያጣሩ ጠይቋል። መግለጫው እንዳለው ባለስልጣናቱ ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትንና ሁሉም ወገን በሰላማዊ መንገድ የመቃወም መብቱን ማስከበር አለባቸው። ጀምስ ማንዲስን የተባሉ የፌስቡክ አስተያየት ሰጪ ምን ያገባዋል አምነስቲ እዚህ ሲሉ ጠይቀዋል። ሳሚ አበበ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ በበኩላቸው ኢንተርኔት ሲዘጉ የዘጉበት password ስለጠፋ ነው ለመክፈት ያልተቻለው። password ኡ ስለጠፋባቸው ለማስከፈት ከቻይና ጋር እየተደራደሩ ነው ሲሉ ምጸት አይነት አስተያየት ጽፈዋል። ማሜ ቡልጋ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ሰላም ነው። አሁን ብጥብጥና ሰላማዊ ሰልፍ የሚታየው ጎረቤታችሁ የሚገኘው ፈረንሳይ ውስጥ ብቻ ነው ብለዋል። ዳንኤል ወልደ ገብርኤል የተባሉ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚ በበኩላቸው በኢትዮጵያ ሀገራችን የሚታየው አሳዛኝ ነገር የመንግስት ጸጥታ አስከባሪ የተባሉ አካላት ተቃዋሚ የሚባሉ ሚዲያዎችንና ታዋቂ ተቃዋሚ የፖለቲካ ሰዎችን በሙሉ በገንዘብ በመያዛቸው አንድም ሚዲያ ሆነ ታዋቂ የፖለቲካ ሰዎች ስለታሰሩት የሚዲያ አካላትም ሆነ ጋዜጠኞች መታሰር አይናገሩም አይዘግቡም። ይህም በመሆኑ ኢትዮጵያ ሀገራችን ውስጥ ያለው እንቆቅልሽ ሊፈታ አልቻለም። ወደፊትም ቢሆን የእነዚህን አካላት ሴራና ድርጊት ካልተረዳን በስተቀር ከአብይ አህመድና ከህወሀት መሪዎች አገዛዝ በፍጹም መን ጨምሮ በአሉ በጅማ ሐረር፣ በጅጅጋ፣ ድሬዳዋ፣ ሰመራ፣ ጋምቤላ፣ አሰላ በደብረ ብርሃን አሶሳና በዲላ ከተሞች በተለያዩ ሃይማኖት ስርዓቶች በአደባባይ ላይ በድምቀት ተከብሯል። በሱዳን ጦር ሰራዊትና በፈጥኖ ደራሽ ኃይል መካከል ባለፈው ቅዳሜ የጀመረው ውጊያ ዛሬም ለሰባተኛ ቀን እንደቀጠለ ነው። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዘገባ መሰረት ወደ 20 ሺህ የሚሆኑ ሱዳናውያን ወደ ጎረቤት ቻድ ተሰደዋል። ወደ አራት መቶ በላይ ሰዎች በጦርነቱ ህይወታቸውን አጥተዋል። ወደ 3500 የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በአንድ ቤት ላይ በተፈጸመ የጅምላ ግድያ የአስር የአንድ ቤተሰብ አባላት መገደላቸውን የሀገሪቱ ፖሊስ ዛሬ አስታወቀ። ወደ 60 ሚሊዮን ነዋሪዎች የሚገኙባት ደቡብ አፍሪካ በየአመቱ 20 ሺህ ገደማ የሚሆኑ ግድያዎች ይፈጸማሉ። የብሪታንያው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር በተሰነዘረባቸው የሥነ ምግባር ጉድለት ክስ ስልጣናቸውን ለቀቁ። ዜናው በዝርዝር በዓለም የሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች 1444ኛውን የኢድ አልፈጥር በዓል በተለያዩ ዝግጅቶች በድምቀት አክብረው ዋሉ። በኢትዮጵያ አዲስ አበባን ጨምሮ በዓሉ በጅማ፣ ሐረር፣ በጅጅጋ፣ ድሬዳዋ፣ ሰመራ፣ ጋምቤላ፣ አሰላ፣ ደብረ ብርሃን፣ በአሶሳና በዲላ ከተሞች በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች በአደባባይ ላይ በድምቀት ተከብረዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ስቴዲየም ዙሪያ በተካሄደው የኢድ አልፈጥር በዓል የሶላት ስነ ስርዓት ላይ በርካታ ህዝብ ሙስሊም ተገኝቶ ስርዓተ በዓሉ በድምቀት ማለፉ ተነግሯል። በባህር ዳር በተካሄደው የክብረ በዓል ስነ ስርዓት ላይ የባህር ዳር ከተማ ከንቲባ ድረስ ሳህሉ በሙስሊሙ ማህበረሰብ አንድነቱ እንዲጠናከር ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። ፊታችንን ወደ አላህ ማዞር፣ አላህን መፍቀር፣ ቁርአንን መቅራት፣ ምስኪኖችን መገደፍ፣ ምስኪኖችን መርዳት፣ የተቸገሩትን ሰዎች መድረስ እኔ በረመዳን ላይ በጣም በሰፊ ይታይ ነበር። ረመዳን በኋላ ይህን ነገር አብረን መቀጠል አስፈላጊ ነው። በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች የኢድ በዓል አከባበርን በተመለከተ ዜና መጽሔት ሰፋ ያለ ዘገባ ይዟል። በሱዳን ጦር ሰራዊትና በፈጥኖ ደራሽ ኃይል መካከል ባለፈው ቅዳሜ የጀመረው ውጊያ ዛሬም ለሰባተኛ ቀን እንደቀጠለ ነው። የሱዳን ተቀናቃኝ ጀኔራሎች ለሶስተኛ ጊዜ የተኩስ አቁም ለማድረግ ቃል ቢገቡም በሱዳን በተለይ መዲና ካርቱም ላይ እየተካሄደ ያለው ጦርነት ቀጥሏል። የእርስ በርሱ ጦርነት በመሸሽ ወደ ሀያ ሺህ የሚሆኑ ሱዳናውያን ሀገራቸውን ለቀው ቻድ ገብተዋል። ሌሎች ሱዳናውያን የምግብና የመጠጥ ውሃ ችግር ቤታቸው ውስጥ ተዘ ተዘግቶባቸው ነው የሚገኙት። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጦርነቱ ከጀመረ ለመጀመሪያ ጊዜ የታዩት የሱዳን ከፍተኛ ጀኔራል አብደልፈታህ አልቡርሃን ሀገራቸው ሱዳን በሲቪል ለሚመራ መንግስት ቁርጠኛ ናት ብለዋል። ጀኔራሉ መውሊድን አስመልክተው ባስተላለፉት የቪዲዮ መልእክት ሀገራቸው ሱዳን ዴሞክራሲያዊ ሽግግር እንደምታደርግ ተስፋቸውን በመግለጽ በጦርነቱ ለወደቁ ሰማዕታት ነፍስ እንጸልያለን ብለዋል። ጀኔራሉ ይህን ንግግር ያድርጉ እንጂ በተለይ ካርቱም ከተማ ዛሬም በከባድ መሳሪያ ስትናጥ ነው የዋለችው። ተምሩ ዐላ ቢላዲና ሃዛ ልዓም ሙናሰበት ዒድ አልፍጥር አልሙባረክ ወቢላዲና አሳቡሃ ጀርሑን ባሊግ ውድ ሀገራችን ኢድ አልፈጥርን የተቀበለችው የሞቱና የቆሰሉ ሰዎች ወድቀው ቤተሰቦች ተፈናቅለው ህንፃዎችና ቤቶች ወድመው ደስታ በሚገባት በሀገራችን የጥይት ድምፅ እየተሰማ ነው። ነገሮች በዚህ ሁኔታ በመምጣታቸው በጣም እናዝናለን። ነገር ግን ሁል ጊዜ ይህን መከራ ከተወደደው ህዝባችን ጋር እንደምናሳልፍና በይበልጥ በአንድነትና በጥንካሬ ሁሉም ለአንድ ሰራዊት እንደሚጮሁ ተስፋለን። ይህንን መከራ በጥበብና በጥንካሬያችን እንደምናሸንፈው የመንግስትን ደህንነትና አንድነት እንደምንጠብቅ ወደ ሲቪል አገዛዝ አስተማማኝ ሽግግር ለመስጠት እንደሚያስችለን እርግጠኞች ነን። የተከበራችሁ ዜጎቻችን፣ ለሀገራችን ሰማዕታት ሁሉ ነፍስ እንጸልያለን። ለተጎዱት ሰዎች ምኞታችንን እንገልጻለን። በዚህ ኢድ ዕለት ደህንነትና ሰላም እንዲያመጣ ወደ ፈጣሪ እንጸልያለን። أن يعود علينا هذا العيد وبلادنا تنعم بالأمن والسلام የሱዳን ጦር ሰራዊት መሪ ይህን ይበሉ እንጂ ዛሬ ከቀትር በፊት በሱዳን መዲና ካርቱም ላይ አንድ የመኖሪያ ቤት ህንፃ በከፍተኛ ፍንዳታ ወድሟል። መዲናዋ ውስጥ ከፍተኛ ፍንዳታና የከባድ መሳሪያ ተኩስ ሲሰማ ነበር። ይህ የመኖሪያ ቤት ፍንዳታ ከተሰማት በኋላ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ለስልጣን እየተዋጉ ያሉት ሁለቱ ጀኔራሎች ቢያንስ የሶስት ቀናት የተኩስ አቁም እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። የጀርመኗ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክም በሱዳን የሲቪሉ ማህበረሰብ ደህንነቱ ወደ ተረጋገጠ ቦታ እንዲዛወርና የእርዳታ ድርጅቶች ሰብአዊ እርዳታን እንዲያደርሱ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ጠይቀዋል። የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይልና የኢድ በዓልን በማስመልከት የሰብአዊ እርዳታን ለማድረስ ዛሬ ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ለ72 ሰዓታት የሚዘልቅ የተኩስ አቁም ለማድረግ ስምምነት ላይ መደረሱን አስታውቋል። ይሁንና በሱዳን ጦር ሰራዊት በኩል እስካሁን እስካሁን ስለ ተኩስ ማቆም ስምምነቱ የተረጋገጠ ነገር የለም። በሱዳን ጦርነቱ እስካሁን ወደ አራት ወደ 413 ሰዎች ተገድለዋል። ዛሬ ከቀትር በኋላ እንደተሰማው አንድ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች መርጃ ድርጅት ሰራተኛ ከካርቱም 250 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ባለ ቦታ ላይ መኪና ውስጥ እንዳለ ተገድሏል። ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በአንድ ቤት ላይ በተፈጸመ የጅምላ ግድያ አስር የአንድ ቤተሰብ አባላት መገደላቸውን የሀገሪቱ ፖሊስ ዛሬ አስታወቀ። በምስራቃዊው የኳዙናታል ግዛት ከፒተር ሜሪትስበርግ በስተደቡብ በምትገኘው ኤምባሊ በተባለች ከተማ ከንጋቱ አስር ሰዓት ገደማ በደረሰው አደጋ ሰባት ሴቶችና ሶስት ወንዶች መገደላቸው ተነግሯል። ሊራንዱ ቴምባ የተባሉ የአካባቢው ፖሊስ ቃል አቀባይ እንደገለጹት ማንነታቸው ያልታወቁ ታጣቂዎች መኖሪያ ቤት ላይ ባደረሱት የሩምታ ተኩስ የአንድ ቤተሰብ አባላትን ገድለዋል። በዓለም ላይ ከፍተኛ የነፍስ ግድያ ወንጀል ከሚፈጽምባቸው ዋነኞቹ ሀገሮች አንዷ የሆነችው ደቡብ አፍሪካ የጅምላ ግድያ በአንጻራዊ ሁኔታ የተለመደ መሆኑ ተዘግቧል። ወደ 60 ሚሊዮን ነዋሪዎች በሚገኙባት ደቡብ አፍሪካ በየዓመቱ 20 ሺህ ገደማ የሚሆኑ ግድያዎች ይፈጸማሉ። ከዚህ በተጨማሪ በጾታ ላይ የተመሰረተ ጥቃት፣ ዝርፊያና አሰቃቂ ግጭቶች የተለመዱ መሆናቸውም ተመልክቷል። አድማጮች በመከታተል ላይ ያላችሁት ከዶቸ በላይ የሚሰራጨውን የምሽቱን የዓለም ዋና ዋና ዜና ነው። የጀርመን የምድር ባቡር ሰራተኞች ዛሬ የስራ ማቆም አድማቸውን ቀጠሉ። ሰራተኞቹ ዳግም አድማን የመቱት በሀገሪቱ የሚታየውን የዋጋ ግሽበት ተከትሎ የደሞዝ ጭማሪ እንዲደረግ በመጠየቅ ነው። የጀርመን የምድር ባቡር ሰራተኞች አድማ ያደራጀው የኢቢጂ ጥምረት እንደገለጸው የስራ ማቆም አድማው በጀርመን ዋነኛ ከተሞች ማለትም በዲስልዶርፍ፣ ሃምቡርግ በከለኝና ቦን በካርልስሩወ ሽቱትጋርት የሚገኙ አውሮፕላን ጣቢያዎች ከስራ ማቆም አድማው ጋር የተያያዙ ናቸው። በዚህም ምክንያት ወደ ሰባት መቶ የሚሆኑ በረራዎች በሶስት አውሮፕላን ጣቢያዎች እንዲሰረዝ አስገድዷል። ይሁንና የስራ ማቆም አድማው በፍራንክፈርት ጀርመን የሚገኘውን ትልቁን ዓለም አቀፍ የፍራንክፈርት አውሮፕላን ጣቢያ በረራዎችን እንዳላስተጓጉል ተገልጿል። የጀርመን የምድር ባቡር ሰራተኞች የደሞዝ ጭማሪ በመጠየቅ አድማ ሲመቱ ወራቶች ተቆጥሯል። የብሪታንያው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር በተሰነዘረባቸው የስነ ምግባር ጉድለት ክስ ስልጣናቸውን ዛሬ ለቀቁ። የወግ አጥባቂው የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ፓርቲ አባል እና የብሪታንያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ዶሚኒክ ራብ ዛሬ አርብ ጠዋት ላይ ስልጣናቸውን የለቀቁት በስራ ቦታ ላይ ያልተገባ የጉልበተኝነት ስነ ምግባር አሳይተዋል፣ ሰራተኞቻቸውን ክብር በጎደለው መልክ ይዘዋቸዋል በሚል ከተወነጀሉ በኋላ ነው። ዶሚኒክ ቀደም ሲል በምርመራ የስነ ምግባር ጥሰት መፈጸሜ ከተረጋገጠ ስልጣኔን እለቃለሁ ብለው ነበረ። ስልጣናቸውን ሲለቁም ቃል በገባሁት መሰረት ስልጣኔን ለቅቄያለሁ ሲሉ ነው ስልጣን መልቀቃቸውን ይፋ ያደረጉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰራተኞች ላይ በሚያሳዩት ያልተገባ የጉልበተኝነት ስነ